caralho, eu sempre quis te comprar, My Little Pony. Sempre, eu via no, nos anúncios, eu sempre quis te comprar. Bora, chat. Ah, John, mas você tá muito a mais hoje. Tô pra academia. Eu tô vidrado da academia. Músculo nervoso. Cara, não Bora usar essa serotonina, tá liberado ninguém. matar, hein? Não matei ninguém, agora... Matei agora. Ah, o periquito, ó. que Caralho! Ai, hum, morri. Morreu mesmo. Pincel. Caiu a parede, cuidado. Plantada. Boa, boa, boa. Agora o bagulho vai ficar louco. Quando der, eu levanto. Recarregando. Inimigo no B. Aí tô sem mira, hein. Aí, mãe. Tô sem mira. Papo de amigo mesmo. Ai, mãe. Boa, boa, mãe. Boa, mãe. Roubou muito. Último jogador vivo. Já. É. Gente, desculpa, eu fui bem orangotango ali. <laughs> que que é isso? Quer poder de fogo? Já comigo. Preciso de ar. Foi mal, como tinha Alp, tava difícil de chegar ali. E o cara tava fechado, mim, defusando. Mandei pra você aí. Quer um dropinho? Quer um dropinho? Alguém tem Isso. dinheiro sobre Mas Vandal, me é Vandal pra mim. Não queria Vandal. Aí agora, Aí agora é o que, né? é tem, o que né? tem, né? Isolar e esteja. Que, que, que, pedi, pedi, pedi, pedi de novo. Obrigada. Eu fiquei eu sim! Ih, nada a ver isso aí. Deu mole. Esses esquemas de piranha. Pega sua arma de volta aí, pô. Mais... Mas eu vou bater não. Você devolveu pra mim, que bonzinho. Ai, comeu. Ups. 108. Pega ele.